dostlar, sabahınız xeyir. Bu günləri mən qızımla bazarlıq eləməyə gedirəm. Tanıtıcım bir daha hay elə hər kəsə. Hay. Və gördüyünüz kimi maşını mən dəyişmişəm. E, demək istəyirəm maşını çoxdan dəyişmişəm. İndi də prosta e, deməmişdim heç kimə. Ona görə o birisi maşını mən satırdım, amma sonra planlar tamam hər şey dəyişdi. Oysa maşın videosu başqa olacaq. Prosta yəni gözləyənlərə demək istəyirəm ki, bəli, maşın almışam. İndi gedirəm ə, e, bazarlığa. Orada nə baş versə onu çəkəcəm. Sonra video ilə də video ondan tamamlayacağam. Çoxdan da video çəkə bilmirəm. Vaxt yoxdur uşaqlar. Həm də bu ə, e, biraz ə, e, işlərlə bağlıdır. İşlərim biraz ə, çox idi. Montajlar var idi və montajları təhvil işimi təhvil verməmiş, ə, başqa bir şeyləri eləyə bilmədiyimə görə ə, video çəkə bilmirəm. Fikrim qalır e, işdə və fokuslana bilmirəm başqa şeylərə. Ona görə gərək işlərimi tam qutarım ki, mən nə isə çəkim. Belə. Və dostlar, e, House Club platforması var. Mən də ora abunə olmuşam, ordayam. E, bir dənə problem var ki, ora dəvətnamə ilə qeydiyyatdan keçsən, gələsən, kimsə dəvət eləsin və ora gələsən. Əgər kimsə ordadsa, məni izləyə bilər, orada canlı danışa bilərik, nələrsə bir yerdə müzakirə eləyə bilərik və yaxşıdır. Radio platforması kimi bir şeydir. Çox yaxşıdır. Adamı çox da başqa işlərindən ayırmır. Sadəcə qulaq assan və öz fikrini deyirsən. E, Real İsmailov yazıb orada məni tapa bilərsiniz. Hə, buyur. Susum mən. Bax bu nə idi? Yaxşı gözdür. Məryəm, nə idi indi ata ilə elədin sən? Çox elədin? Niyə? <laughs> Uşaq məndən zarafat eləyib, baxın. Məryəm hazırsan canım? Yeah. Baxım sənə. Baxın, baxım, ata baxsın sənə. Oy, tontuşum. Gəldi Smart Finance, hə? Smart Final. Ə, hə, indi bazarlığımıza başlayaq qızımla. Birinci dəfə səndən bazarlıq eləm, onu da YouTube-da paylaşacağam. Böyüyəndə baxarsan. Yaxşı? Böyük olanda baxarsan özünə. Gedirəm birinci süd alacağam indi südlər burdadır. Qiymətlər də ki, uzaqdan görünür məncə. Sakit saxlayım ki, qiymətlər görsənsin, okey. İndi südümüzü götürürük. Deməli, nə götürdüm? Süd götürdüm, e, French vanilla götürdüm, sok götürdüm. French vanilla kofe için almışam, onu da deyim. Burada, hə, balon. Yəni, burada ə, e, dondurulmuş pizzalardı, french frieslardı. Ondan sonra ə, e, toyuq məhsullarıdır, balıq məhsullarıdır, dondurulmuşdur. Ə, e, hələ ki bunlardan almıram, bunlardan var. Bu tərəfdə yoğurtlardır. Qatıqdır, ayran da var burada gördüyünüz kimi. Burada da ki, ə, e, uşaqlar üçün alacağım. Yəqin ki, nələrsə. Seriallardır, südlə qatışdırıb içirlər bunlar səhərlər. Danteş, hansından atalsın sənsən? Hə? Aş. Aş, aş yoxdur burada. Aş alıram, indi gözləyirəm yoldaşım mesaj yazsın ki, nə almaq lazımdır, mən bildiklərimi indi alıram buradan. İndi buradan çörək alıram, səhər zafrika, məsələn biz bu çörəkdən yürük. Tosterda bunu qəşən oyuz buyuz qızardırsan. Yeyirsən də yaxşıdır, xaldenkdə saxlayırsan bunları. Qiyməti 3.79-dur. Belə bir dənə paçkada. 3.79-dur. Xaldenkdə saxlayırıq. Nə qədər istəsən qalır. Çox rahatdır bunları saxlamaq. Ondan sonra edə görə başqa nə yazma düşür. Nə alım? Eləmə, eləmə, eləmə. Atanı vurma bundan götürəcəm, kofe cəldəndə bundan çox cəldir. Uşaqlar, bu arada deyim ki, kofe cəldməyi öyrənmişəm. Ötən videoda mən yazmışdım, kim kofe cəldə bilirsə xəbərləsin. Heç kim bir dənə <laughs> yazmadı. Çox təəssüf, bizim hələ ki Azərbaycanda kofe mədəniyyəti belə başa düşdüm ki, ya azdır, ya məni izləyənlər arasında yoxdur. Ona görə özüm öyrəndim, cəldirəm. Məncə bunu da arada paylaşaram sizinlə. Əgər maraqlıdırsa, bunu da kommentlərdə yazın. Necə kofe cəldirəm, onu da göstərə bilərəm sizə deməli meyvə alacağım, tolə kağızı alacağım. Ə, uşaqlar üçün şirin ə, orada ürəklər vardı, ürək deyirik biz. Ondan alacağım, göstərəcəm sizə nədir o. Ondan sonra balıq almalıyam dondurulmuş. İndi okay, balıq alacağım. Balıq çubuqları bundan istəyir, uşaqlar yeyirlər. Deməli 4.99-da qiyməti oradadır. Burada pendir bölməsidir. Qiymətləri Super Mario anıyor. Yo, yo, Super Mario deyil. Burada qiymətləri yavaş-yavaş keçirəm, siz özünüz görün. Bir-bir baxıb deyə bilmirəm. Pendirlərin də növlərini görürsünüz. Oradan başlayır. Burada qutarır. Oradan başlayır. Burada qutarır. Ondan sonra mayonez falan xəmir məhsullar, ondan sonra yenə də bunlar ə, e, nə deyirlər, bunun yadından çıxdı sonra. Ət, ət məhsulları da getdi. Buradakı bəla göstərmişdim. E, dondurulmuş yeməklərdir. Bu bütün hamısı dondurulmuş yeməklərdir. Buradan isə başlayır üzrə e, içəcəklər. Bir də ki, süd falan. İndi yoldaşım soğan, bir də ki, sarı kartoşka deyib, indi onları alıram. Burada görürsünüz, kartoşkanın cürbəcür növləri var. O tərəfdə də soğanın cürbəcür növləri var, 4 növü var. Mən çox belə şey eləməyəcəm, qırmızı soğan alacam. Bir də ki, sarı kartoşka, bu sarı kartoşkadır. Bu sarı kartoşkanı alaq. Nə tapdın? Alaram, alaram, narahat olma. Qiyməti 5.90, 5.59-dur. İndi bu nə qədər eləyəcək bilmirəm. Amma bu da tam sarı kartuşkada öyle. O belə bir kartuşka istəyirdi. Təzə mən bilirəm nə istəyir amma əbə yoxdur bundan götürürəm hər ayıca. Sarı kartuşkada getdi. Bundan da alıram. Lazım olsa bundan da bir şirib nəsə eləyər. So, mənim bazarlığım biraz belə şeydir, qəribə eləyirəm. Nə oldu atıram Kazinkaya ki ə, e, yəni yaddan çıxan bir şey olmasın. Ondan sonra meyvə istəmişdi uşaqlar üçün. Qarpız xoşlayırlar bizimkilər. Qarpız da var. Hə, alacağam, alacağam. Bu da böyündən götürəcəm. Rainbow. Hə, rainbow. İndi tualet kağızı, bir də ki, ə, e, nə idi onun adı? Kuxna kağızı, bu tualet kağızıdır. Qiyməti 14.99-dur. 12 dənədir. Tualet kağızı uşaqlar burada bahadır, onu sizə indidən deyim. Baha olur burada. Bir də ki, bunlar... Okay, budur. Hə, tapdıq. Bunlar, bax, bunlardan bir də kuxna salfetkasıdır. Bunları da ucuzuna alıram. Çox bahatını almağa ehtiyac yoxdur. Onsuz da belə də bahadırlar bunlar. Bundan alıram 6 dənə rol. Hə, hə. Nədir, nədir? Kofe, malades, malades. Malades. Kofe həyatımıza girəndən uşaqlar da bilir. Səhər-səhərin durub bu dəfə ə, e, deyir ki, ata kofe hazırla ana üçün. E, hər gün səhər dururam, mən hazırlayıram onu. Uşaq da uca görür ki, atam durur hər gün kofe hazırlayır. Bir gün eləmədim. Dedilər ki, kofe hazırlayır. Bunu da 6 neçə dollar almışdım. 6 neçə dollar götürdüm. Onu da deyim. Məsələn 10 dollara da var. 10.99 specialdır. Amma bunun qalınlığını bilmirəm nədir. Onca bundan almadım. So, məncə bazarlığımız qutardı ujey. Qızım sağ olsun məni incitmədi. Kaşlokum yaddan çıxıb. Kassaya girdim, telefonla ödəyəcəm. Qaşlaq yaddan çıxıb qalır evdə. Hə. Nə istəsən? Ana. Nədir onun adı? Popcorn. Popcorn? Popcorn. Yaxşı da bu hansını almışdım mən şimdi? Bunu almışdım desəm. 6 8.49-adır. Popcorn. Yay! Şöyle <laughs> gedək. Kassaya yaxınlaşıram, sonra çıxıram maşına tərəf. Dediyim kimi telefonla ödəyəcəm, kaşlakum evdə qalır. Sağ ol, sağ ol, elə bebiş. Bebiş. Diqqətini tutarsın. Adam peşin qoyuram. Hə? Hə. Okey. Bunları ver ataya. Kamera buradadır. Ata kameranı qoyub bura. Hey! <laughs> bunları ata qabağa. Səncə? Mən çəkəcəm yerə. Hə? Hə, çəkəcəm yerə. Okey, yaxşı. Uşaqlar, videonun sonuna gəldik, çatdıq. Ümumi qiymətimiz... Ümumi bütün bazarlığımız elədi 126 dolar 81 sent. 126 dolar 81 sent. Okey, kanala abunə olub, e, videoları şərh yazmağı unutmayın. Sağ ol, sağ ol elə canım. Bir dənə belə elə. Bay bay. Yaxşı. Bay bay uşaqlar. Sağ olun.